قهوة الكابتشينو الزائفة في لحظة حاسمة من لحظات الحياة لم تفهمها بعد أن تشعر بحيوية الصباح كل يوم أن تعثر على وظيفة مرموقة أن تجني أموالا طائلة أن تشتري منزلا على البحر شهادة جامعيات عريقة براقة معلقة على الحائط أن تمتلك كنزة صوفية جلد دب قطبي فاخر كوب قهوة مكتوب عليه اسمك كابتشينو في الأرصفة الأخرى جانب آخر من الحياة مختلف متميز لا يقلقون الأرصفة المكسرة والحفر في الطريق سيارات مسرعة لا تطبق القوانين ولا تحترم المشاة يملؤون المساجد والكنائس العبارات التي لا تنتهي بأب هناك أن تفكر في الموت أكثر مما يبغي هناك أن تجبر نفسك على النهوض قبل شروق الشمس الحياة عندهم غلاف حلوى فاخرة تأكل ما بداخلها دون اهتمام أو كفطيرة مكسوة بالعسل الأسود وتضيع الأحلام فيها بلا ماض ولا حاضر هذه الأرصفة يملأها أوراق تغرق بالحبر الأسود ثمة شك في نهج حياتهم ولا يملكون الوقت لاكسير الحب يقال ان القطط تقتل اولادها خوفا من ان تشبه الثعالب اصبح الشك في كل شيء في تحرير النفس من ذلك القسم عدم الايمان بمذبح الحب تنقسم الحياه وتغيب وتتمرد هم يصنعون الكابتشينو لذاتهم دون أن يكتبوا أسماءهم